саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы 21 бірінші параграф электр өрісінің потенциалы потенциалдар айырымы және де конденсатор электр деген тақырыпты қарастыратын боламыз яғни өткен сабақтарда айттық біз иә клон күші деп жатқанымыз не электр өрісінің кернеулігі деп жатқанымыз не да енді бүгінгі қарастыратынымыз электр өрісінің потенциалы деген сұрақтарға жауап беретін боламыз так бүгінгі сабақта негізгі біздің тірек сөздеріміз бұл потенциал потенциал айырымы және электр сыйымдылық конденсатор фарад деген негізгі тірек сөздерге қол жеткізетін боламыз бұл тірек сөздер не қай жерде қолданылады деген сұрақтарға жауап беретін боламыз так кеттік олай болса электр өрісінің ә, потенциал дегеніміз не деген сұраққа біз қалай жауап береміз электр өрісінің потенциал деп отқанымыз электр өрісінің күштік сипаттамасы бұл кернеулік болса ал энергетикалық сипаттамасы бұл әрине электр өрісінің потенциалы болып есептелінеді екен яғни бізде міне көріп тұрғанымыздай заряд бөлшектерін зарядтарымыз жұмыс жасаған кезде олар не істейді өздігінен энергия шығарады мысалы өткізгіштің бойында байқалатын негізгі бір қасиет ол жылу өткізгіштік бар екенін көреміз яғни сымдарда ток жүретін болса ол өздігінен жылуды бөлетінді яғни ә, бір қасиет болады ол әрине ненің есебінен осы электр өрісінің потенциалы есебінен деп қарастырылады так потенциалдар ә, яғни электр потенциалы не деп отқанымыз ол қандай әріппен белгіленеді екен фи әріпімен белгілейміз формуласы потенциалдық энергияның неге зарядқа қатынасына араластырамыз яғни қозғалыстағы бізде қарайтын болсақ міне ә, арасындағы екі зарядтың арасында күш және не істейді белгілі бір орынға ауысады иә белгілі бір зарядты тасымалдайды деген сөз нәтижесінде біз ол кезде сол өткізгіштің бойынан жылулық сеземіз. ол деген сөз осы электр өрісінің потенциалы болып есептелінеді екен так бұл жерде фи деп жатқанымыз не дейтін болсақ міне электр өрісінің потенциалы өлшем бірлігі не болады деген сұрақ туындайды ол кезде міне вольт да оның өлшем бірлігі 1 вольтқа тең болады екен яғни мына жерде бүйтіп ашып қарастыратын болсақ өлшем бірлігі вольт ал бұл бізде потенциалдық энергия өлшем бірлігі джоуль ал бұл заряд өлшем бірлігі кулон екендігін білеміз иә ал енді осы формуладан заряд табатын болсақ формуламыз қалай түрленеді иә жай ғана математикалық ережесін бағына отырып бөлу теңнің мына бетіне көбейту көбейту мына бетке бөлу өтеді получается бізде потенциалдық энергияның неге қатынасын аламыз әрине потенциалдар айырымына қатынасын қарастырады екенбіз так енді осы жерде бізде потенциалдар айырымының жұмыс жұмыспен және кернеулікпен байланысын тоқталайық кетейік жаңа айттық біз негізгі формуламызды белгілеп алдық иә міне қараңыздар бұл әрине электр өрісінің потенциалының негізгі формуласы ал енді біз айттық заряд жұмыс жасаған кезде бұл не істейді дедік әрине өздігінен жылуды бөледі дедік яғни бізде қарайтын болсақ бұл неге тең болады дейді міне ә, кернеуліктің қашықтыққа көбейтіндісіне тең болады екен да бұл қалай болды әрине біз өткен сабақта қарастырған болатынбыз жалпы энергиямыз неге теңеді энергия деп отқанымыз әрине бұл жұмысқа жұмыстың өзгерісіне тең деп қарастырамыз жұмыстың өзгерісіне тең деп қарастырамыз сол кезде біз форманы түрлендіретін болсақ осындай бір формамыз келіп түрленіп шығады екен немесе жұмыстың формасын біз қалай түрлендіре аламыз а тең иә электростатикалық өрістің жұмысы а тең зарядтың неге ә, потенциалдар айырымына көбейтінсі. бұны біз былай жазамыз а тең зарядты көбейтеміз дельта фи дейміз да дельта фи деп жатқанымыз не десе өзгеріс міне қараңыздар өзгеріс деген мағынаны білдіреді да немесе осы жерде дельта фи табатын болсақ формуланы біз былай да түрлендіре алады екенбіз түсіндіре қой ал енді бізде осы потенциалдар айырымы неге тең дейді ол сол жерге келіп тұрған кернеуге тең деп қарастырамыз міне қараңыз кернеуге тең деп қарастырамыз да демек демек бізде қараңыз мына форма қалай шыққандығын қазір қарастырамыз мына формамыз қалай шыққандығын қарастыратын болсақ мына жерде энергиямыз жұмысымыз энергия тең деп қарастыратын болсақ ол кезде энергиямыз тең болады неге потенциалдар айырымының зарядқа көбейтіндісіне тең болады иә енді қараңыз мынау бізге неге тең болады дедік кернеуге тең болады дедік сол кезде біздің энергиямыздың формасы қалай болады мына жерде энергия тең болады кернеу көбейту неге әрине зарядқа көбейтінісі тең болды ол демек бізде э, өткен сабақта айтқан едік иә? кернеуліктің формасы қандай еді әрине кернеудің неге көбейтінісі? мына жерде заряд қой айтқанда бізде иә заряд э, мынандай қарастырдық міне қараңыздар осы жерден біз егер кернеуді табатын болсақ көбейтісіне тең алып барып мына жаққа қоямыз сол кезде формуламыз келіп шығады екен да түсіндіре алдық қой яғни кернеуіміз мынаған тең болса потенциалымыз да оған не болады екен тең болады екен міне қараңыздар яғни осылай формуланы түрлендіруге болады деген сөз ал енді бұл жерде сондықтан біз электр өресінің жұмысын а тең зарядтың неге көбейтіндісі кернеуге мынау бізде қандай әріп дейтін болсақ бұл кернеу өлшем бірлігі бұның да өлшем бірлігі вольт қысқартылып в дейміз вольт ашқан соның құрметіне вольт деп қарастырылады яғни біздің үйімізге келіп тұрған бүкіл токтар ол 220 вольтпен жұмыс жасайды оны білеміз иә яғни оған алып келіп жатқан зарядты кім жасап жатыр элементтер зарядтар тасымалдайды деген сөз электрондар иә бос электрондар өткізгіштің бойымен бізге зарядты алып келіп береді екен ал енді біз есте сақтауымыз керек болған жайттар яғни міне айттық назар аударыңыздар ең бастысы мына жерде екі э, потенциал айырымы неге тең болады әрине кернеу деп те аталады кернеуге тең деп қарастырамыз яғни қарайтын болсақ ол қаншалықты э, дәлелдеу үшін біз мына бір неге мән береміз яғни бізде потенциалдар айырымының өлшем бірлігі бір бөлінген ә, бір джоуль бөлінген бір кулонға тең немесе неге вольтқа тең дедік ал кернеудің де өлшем бірлігі дәл, дәл соған тең болады да ол демек бір біріне тең деп қарастырылады екен ал енді заряд электр өрісінің әсерінен потенциал үлкен нүктеден потенциалы кіші нүктеге орын ауыстырады яғни бұл жерде зарядымыз үлкен нүктеде потенциалдан кіші нүктеде ә, орын ауыстыру бұл әрине электр өрісінің потенциалы екен ал шексіз иә э, алыстатылған ұзақтығы яғни шеттетілген иә нүкте потенциалы нөлге тең болады да яғни ең сыртында тұрған потенциалымыз нөлге тең деп қарастырылады екен ал енді бізде келесі электр сыйымдылық және конденсатор электр сыйымдылық деп жатқанымыз не конденсатор деп жатқанымыз не дейтін болсақ конденсатор бұл электр зарядын жинайтын аспап мысалы бұған бір мысал келтірейік барлығымыз үйімізде ә, кір жуатын машина бар ол свет өшкен кезде бірден тоқтап қалмайды иә ол не істейді жай тоқтайды яғни ол кір жуатын машинада не бар конденсатор бар деген сөз свет өшкен кезде ол конденсатор өздігінен жаңағы жинаған ә, зарядын жай бөледі деген сөз да түсіндіре алдық па ал енді электр сыйымдылық деп отқанымыз не дейтін болсақ осы конденсатордың зарядты сақтау қабілеттілігі дейміз болды бұған тоқталатын болсақ қараңыздар бізде жалпы ә, конденсатор деп отқанымыз тығыздау немесе нығыздау деген мағынаға келеді латынша ә, формуласы қалай болады екен міне қараңыздар зарядтың кернеуге қатынасы бұл нені береді екен әрине э, электр сыйымдылығын береді екен бұл жерде S деп отқанымыз, бұл электр сыйымдылығы өлшем бірлігі фарад ал э, q деп отқанымыз, бұл пластинаның бетіндегі заряд тасымалданып жүрген ал бұл э, U деп жатқанымыз әрине екі пластина арасындағы кердеу айттық так міне қарайтын болсақ сыйымдылықтың өлшем бірлігі фарад фарад ашқанның құрметіне қойылған ал математикалық өрнегінің өлшем бірлігі болса кулонның неге әрине зарядтың өлшем бірлігі кулон ә, кернеудікі вольт сол себепті олай да қарастыруға болады екен бұл өлшем бірлік иә ары қарай кеттік енді мына жерде суретте көріп тұрғанымыздай бұның барлығы конденсаторлар міне қараңыздар ә, конденсаторлар бұл жерде әртүрлі конденсаторлар біз көбінесе бір ә, бірдеңе бұзған кезде шашқан кезде осындай нелер шығады иә бұл конденсатор сол микросхемада да болады екен міне қараңыздар мынау мыналардың бәрі конденсатор не істейді зарядты жинап тұрады деген сөз яғни конденсатордың бір неше түрі бар екен да ал енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік мына жерде потенциалдар айырымы дейді әрине неге тең ол фиға тең ол мың вольт ал зарядымыз неге тең дейді 5 көбейту онның минус тоғыз дәрежесі кулонға тең табу керек бізге сыйымдылықты табу керек так ол үшін біз сыйымдылықтың формуласы қандай еді зарядтың кернеуге қатынасы дедік зарядымыз 5 көбейту онның минус 9 болса ә, астында 1000 Оның біз 10-ның 3 дәрежесі деп сол кезде тең болады 5 көбейту 10-ның минус 3 жоғары шыққан кезде ә, плюс 3 жоғары шыққан кезде минус 3 болады ол демек ә, 9-ға 3-ті қосатын болсақ минус 12 фарад болады екен иә ондай вариант бар ма бізде бар әрине д деп қарастырып қоямыз ары қарай кеттік енді жазық конденсатор сыйымдылығы жазық конденсатор деп не жаз конденсатор деп отқанымыз яғни осындай бір ә, сызып көрсетейік жазық конденсаторды арасында бізде мына бетте оң таңба зарядтар мына бетте теріс таңбалы зарядтар иә жаңа бізде конденсаторлардың түрлері бар жазық конденсатор немесе шар тәрізді конденсатор конденсаторлардың түрлеріне қарай бөлінеді жазық конденсатордың формасы міне формада мынандай болады екен мынау диэлектрлік өтімділік өтімділік аудан және неге арасындағы неге қатынасы әрине қалыңдығына қатынас түсіндіре алдық па аудандар мыналар мынау с аудандар жаңағы біздің конденсаторның аудандары да жеке жеке тоқталып қойдық ауданның өлшем бірлігі не болады әрине метр квадратқа тең иә арақашықтықты метр арақашықтықтары ә, мынау бізде тұрақты шама екенін білеміз өткен сабақта айттық мынауның өлшем бірлігі болмайды иә и все мысалы осы жерден нені тауып көрейік аудан табатын болсақ формуламыз қалай өзгереді электр сыйымдылықты қалыңдыққа көбейтеміз бөлеміз әрине ә, директор өтімділіктерге немесе осы жерден тағы нені тауып көрейік қалыңдықты табатын болсақ қалай болады ол кезде формуламыз математикалық ережеге бағана отырып тек қана орындары ғана ауысады екен иә деп осылай қарастырамыз ары қарай жаз конденсаторларының құрылысына тоқталатын болсақ міне жаңа айттық міне қараңыздар мынау бізде аудан с аудан деп тұр ал мынау екі арасы не болады дедік мынау мына жер арасы міне мына аралық бұл әрине жаңа айттық арақашықтық ал мына жердегі мына біздің неміз металл пластина екі бет металл пластина зарядты жинайтын ал мына аралығымыз не болады екен диэлектрик яғни өтімділік өткізбейді деген да бір біріне қарай иә міне қараңыз мысалы мынандай бір нелер көреміз ғой ә, сым оралады сымның екі шетінде осындай диэлектрик өткізбейтін не оралады ә, қағаз немесе мынау сол сияқты орап қояды да мысалы сымды ашатын болсақ ішінен екі сым шығады екі сымда ә, немен пластмасспен оралған немесе қапталғанын көруге болады иә бұның барлығы осылай қарастырылады ал енді бізде есте сақтауымыз керек бір микрофарад деп отқанымыз оның минус алты дәрежесі фарадқа тең бір нанофарад деп отқанымыз оның минус тоғыз дәрежесі фарадқа тең бір пикофарад оның минус он екі дәрежесі фарадқа тең яғни бұл бізде дәрежелермен жұмыс жасау иә есеп шығарған кезде керек болады ал енді бір есептің шығару жолын көрсетеміз міне әдеттегідей шарты берілген берілген жаздық ары қарай шығару жолымен көрсеттік ал енді сендерге қалған тапсырма бар болған бес тапсырманы орындап бізге жіберіңдер және комментарий ретінде қалдырыңдар ә, міндетті түрде біздің осы бір видеомыз сіздер үшін пайдалы болған болса міндет комментарий Э, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар ол әрине біздің каналымыздың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қосатын боласыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар